La nova coordinadora d'Esquerra Unida del País Valencià, Rosa Pérez Garijo, elegida este cap de setmana, s'ha mostrat partidària de cara a les pròximes eleccions autonòmiques d'una reedició del pacte a la valenciana com el que va fer en 2016 per a les generals amb Podem i Compromís. Rosa Pérez, escollida amb el 54,7% dels vots, s'ha mostrat convençuda de que en poques setmanes es tancarà una executiva amb representació de les altres candidatures que es presentaren a la darrera assemblea. Ha destacat com a objectius de la formació millorar la seva visibilitat i vertebració, a més de treballar per la confluència de cara a les eleccions de 2019. persones que no estan... A nosaltres ens agradaria molt reeditar el que va ser el pacte de la Valenciana, inclús sumar a altres subjectes polítics Pero eso será algo que se tendrá que hablar, que se tendrá evidentemente que estudiar el programa político y que finalmente tendrá que ser por toda la afiliación. Si se están realizando eh, las confluencias en, el resto de federaciones, pues siempre es una cuestión que a lo mejor puede facilitar, pero que en última instancia es Esquerra Unida quien decide con quién va en confluencia y con quién no va en confluencia y es su militancia. Por lo tanto, a nosotros eso no nos lo va a marcar nadie.